Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Zu Gast habe ich... Mich! <laughs> Hallo, ich bin der Tana. Ihr müsstet mich vielleicht schon aus anderen Videos kennen. Ich war schon ein paar Mal dabei, auch wenn es in Jahresabständen ist. <laughs> Aber zwischendurch sieht man mich auch auf diesem Kanal. <laughs> genau, ich verlinke mal die Videos, wo er auch dabei war. Und genau, ich dachte mir so, äh, Tana, lass uns mal ein Video zu Ayo Ting Ting gucken er ist nämlich ein riesen Bollywood-Fan und er kennt halt Ayu Ting Ting nicht. Kein bisschen. Sie ist eine Indoneserin, hat 46 Millionen Follower auf Instagram und singt echt oft zu Bollywood-Liedern. Und ich finde die echt gut. Ähm, deswegen wollte ich es dir mal zeigen. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, wie du sie finden wirst. Ähm, genau, wir schauen uns das Lied Ram Chahilida an. Wie Film war das nochmal? Also, Ram, ne? genau. Hast du angeschaut? Natürlich. Wie findest du es? Also, Sanjay Lila Bansali macht echt krasse, gute Filme und damit ist schon alles gesagt. <laughs> ja, geil. Also, bin gespannt, wie sie hier singen wird. Ich auch. Vor allem jemand aus Indonesien zu hören, dass er Bollywood singt, ist schon äh, cool. Also, ja, ne? selten, ne? Stimmt. Fangen wir an. Oh, Mann. Ja. Hilft das? Ja, es ist so ladido. Doch? Ja. Na, bist du da. Diese epische Lied eigentlich, ja. Video auf. Also ich habe mit meiner Schwester damals immer Dance Battle zu dem Lied gemacht. Immer. <laughs> Ehrlich. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich war, ob ich Schwaria oder äh, Masri war. <laughs> das hätte ich so gerne gesehen. Ja, hör mal. Alles gegeben. Hm, jetzt kommt wahrscheinlich Ayu Ting Ting. Haben sie schön gemacht, so mit der Bühne. Oh. Auch was sie anhat, total schön. Mhm. Auch diese Kopfschmuck, mhm. was sie da tragen. Stille. Eins, langsam. Sie hat so eine Tiefe, ra äh, raue okay. Stimme. Hat so einen Akzent oder so? Ja, auf jeden Fall. Es <laughs> ist schon schwierig, so in anderen Sprachen zu singen. Eben. Also wenn ich auf anderen Sprachen singe, dann singe ich ja nur das, was ich höre. So. ist richtig hübsch. Ja. könnte nur mitsummen. Ich kenne jetzt höchstens. Ich kenne komplett immer. Ganz Fanboys. Also. Auch süß, dass sie da so Tänzer äh, dabei hat. Ja, aber der Martin, muss ich echt sagen. die Stimme im Hintergrund ist so schief, ne? Ey, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne? Aber Alter. Man soll ja ehrlich sein, ne? Ja. Oh, sie ist so hübsch. Ja, Alter. total, mega. Porzellanhaut, ehrlich. Ja, <laughs> das stimmt. Er hat das in echt im Original performt? War das nicht Priyanka, Priyanka. ne? Ja. Oh. Oh. Boah. Gänsehaut, ehrlich. Ich wünschte, ich könnte so fließend so indisch singen. Oder so. Hör die Musik jeden Tag mal, dann kannst du dann auch. Ja, eigentlich. So mit den alten kann ich das, mit den alten Liedern so. Ja, ich auch. Also das war äh, Ayu Ting Ting. Sie hat auch eigene Lieder. Okay. Sie singt, äh, ihre eigenen Lieder sind eher so in deren bisschen Volksmusikmäßig von Indonesisch. Aber sie hat auch ein Lied mit einem Türken gemacht ah. und auch Türkisch auch gesungen. Das war echt auch schön. Ja, und ab, ab und zu äh, covert sie auch so Bollywood-Lieder. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, und Sander, äh, was ist äh, deine Meinung zu Ayo Ting Ting? Also, die hat auf jeden Fall eine krasse Stimme. Das ist auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Ja. Was würdest du dir wünschen? Welches Lied sie, sollte sie noch covern? Was hast du so dein Lieblingslied? Mm. Boah, ich überlege. So richtig bekannt. So richtig bekannt. keine Ahnung, ehrlich gesagt. <laughs> Ehrlich, also. Schreibt gerne mal eine Liste, was die noch so gecovert hat. Genau. Weil wir haben schon Duma Chale und Adil Hemushki Muschel abgecheckt. Äh, würde mich sehr interessieren, was die noch so gecovert hat. Also, würde mich also schreibt es gerne in den Kommentaren. <laughs> Ansonsten ähm, war schönes Lied, also es Lied ist ja eh schön und schön gesungen. War interessant zu sehen. Äh, genau. <laughs> Danke, dass du dabei warst und es mit mir angeguckt hast. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Stay safe, stay healthy und dann bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. <laughs> Ciao.